nove criaturas mais bizarras do mundo. A natureza contém um poder inigualável. Todas suas ações são milimetricamente calculadas e têm resultado ora desastrosos, ora magníficos. Como são esses nove animais curiosos? 1. Um, tartaruga focinho de porco. Essas tartarugas habitam rios, lagos e lagoas de regiões restritas da Oceania pesam em média 22 quilos e um indivíduo adulto pode atingir meio metro de comprimento, diferentemente de outras espécies de tartaruga. A focinho de porco não possui placa óssea sobre o corpo. 2. Acholote é uma espécie de salamandra aquática e ficaram conhecidas mundialmente por seu rostinho dócil e bem-humorado. Esse anfíbio mede em torno de 20 centímetros, e é o principal predador do seu habitat, alimentando-se de peixes e moluscos. Ele se diferencia de outras espécies de salamandra por manter em sua fase adulta as brânquias externas plumosas, características da fase larval. 3. Rato toupeira pelado. Ele vive na Quênia, Somália e Etiópia. O rato toupeira pelado é um animal pequeno, mede entre 14 e 16 centímetros. O que o torna especial é sua pele nua, quase sem pelos, enrugada e geralmente rosa. Ele passa a maior parte da vida em túneis de até 2 metros de profundidade, onde vive em colônias. Seus dentes incisivos protuberantes servem para cavar. 4. Peixe morcego de boca vermelha. O peixe morcego de boca vermelha é exclusivo das Ilhas Galápagos, no Oceano Pacífico e pode ser encontrado no fundo do mar, a profundidades que variam dos 3 aos 76 metros. Ele não é um bom nadador. Na verdade, suas nadadeiras servem mais como patinhas, com as quais esses peixes caminham pelo fundo do mar. 5. Dugongo ele é amplamente encontrado entre a costa da África Oriental e a Oceania. Os dugongos são mamíferos marinhos parentes do peixe-boi. Eles são animais de águas rasas, encontrados normalmente até no máximo 10 metros de profundidade. Os dugongos são mamíferos marinhos parentes do peixe-boi. São grandes e pesados, podendo medir até 4 metros e pesar 400 quilos. Chama a atenção por seu focinho avantajado, com o qual se alimenta de ervas marinhas. 6. Sapo de vidro. Ele se encontra em países da América do Sul, como no sul do Brasil, na Argentina e possivelmente sudeste do Paraguai. Os sapos de vidro são pequenos, medem entre 19 e 24 milímetros e pesam de 70 a 80 gramas. O que mais chama atenção na espécie é que em alguns indivíduos a barriga é tão transparente que seus órgãos internos podem ser observados. 7. Camarão louva deus palhaço. Ele vive no Oceano Pacífico, principalmente na Ásia e na Oceania. Essa espécie de crustáceo chama atenção não apenas por suas colorações exuberantes, mas pela postura que faz lembrar a do louva deus esses animais são predadores ativos. Eles se utilizam de suas patas para matar e capturar suas presas. 8. Bicho da seda. Ele é nativo da China, embora não exista mais na natureza. O bicho da seda é um inseto utilizado há cerca de 5 mil anos na sericultura, a seda é produzida a partir do fluido fibroso expelido pelas glândulas salivares da lagarta. Devido à sericultura, esses insetos hoje estão completamente domesticados, não podendo mais ser encontrados na natureza. 9. Tubarão Ende. Ele vive em diversas partes do mundo, mas principalmente no Japão. Com certeza, um dos animais mais estranhos existentes. Ele vive em águas médias e profundas, podendo ocorrer a mais de mil metros de profundidade. Essa aparência assustadora que o tubarão doente tem deve-se à sua mandíbula protuberante, que é ligada ao crânio apenas por uma cartilagem. Essa mandíbula movimenta-se para frente quando o tubarão dá o bote. Essas são as 9 curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.